Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będzie odpytajka, ale słuchajcie, nie odpytajka czasownikowa, ale odpytajka z rodzajników. Jeżeli śledzicie mój kanał, śledzicie mojego bloga, linki w opisie filmu do tego bloga, e, to z pewnością wiecie, że zrobiłem taką analizę, jak rozpoznać rodzajnik Dirty Das przy rzeczownikach. Na czym będzie polegała ta odpytajka? Ta odpytajka będzie polegała na tym, że będę mówił rzeczownik, dam Wam chwilę czasu do namysłu, żebyście rozpoznali, jaki to jest rodzajnik. Następnie powiem ten rodzajnik i wytłumaczę dlaczego. Taka zabawa. Nastawiłem specjalnie mikrofon, że jest dosyć cicho. W sensie ja mówię dosyć głośno teraz. Muszę się starać. Jeszcze słońce wyszło. Natomiast szum jest taki ogromny, nie wiem czy to nie będzie Wam wkurzało, nie będzie was, Wam przeszkadzało. No z góry przepraszam. Aha, włączcie napisy, tak? W napisach e, będziecie mogli śledzić, nie tylko słyszeć, ale też widzieć o czym mówię, jakie rzeczowniki wymieniam i jakie rodzajniki dopasowuję. Akcja. Lipiec. Jak jest lipiec po niemiecku? Juli. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego dea? Ponieważ jest nazwą miesiąca. Wszystkie nazwy miesiąca mają rodzajniki dea. Od stycznia do grudnia. Mrówka. Jak jest mrówka po niemiecku? Die Ameise. Die Ameise. Die. Dlaczego? Ponieważ rzeczownik Ameise kończy się literką E. I większość rzeczowników, nie wszystkie, Mówię to do specjalistów niemieckiego, którzy za chwilę się będą doczepiać do mnie. E, większość rzeczowników kończących się na E ma rodzajnik D i ameise do tych rzeczowników należy. Telefon, ale nie jako urządzenie, tylko telefon jako fakt zadzwonienia. W sensie dostać telefon z Ameryki albo zrobić telefon do szefa. Nie? Jaki to jest rzeczownik? Anruf. Anruf. Jaki ma e, rodzajnik? dea. Dea, męski. Dlaczego? Ponieważ rzeczownik anrów jest rzeczownikiem w tym momencie dwusylabowym, pochodzącym od czasownika anrufen. I rzeczowniki, które bezpośrednio pochodzą od takich czasowników, mają rodzajnik dea. Anruf. To jest dea. Wiem, że pewnie macie tutaj przy tym rzeczowniku pewne wątpliwości, ale kontynuujmy, oglądajmy ten film dalej. Reżyser jak jest po niemiecku reżyser? Reżyser. Reżyser. Takie francusko podobne, nie? Ciasto. E, jaki ma rodzajnik? Der. Der reżyser. Dlaczego? Ponieważ reżyser jest facetem. Jest przedstawicielem gatunku męskiego, a wszyscy faceci, wszystkie jednostki męskie mają rodzajnik der. Ojciec, wujek, syn, brat, mechanik, dentysta, reżyser. Fotografia. Zdjęcie. Jaki, jak jest po niemiecku? Foto. Foto. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką o mają rodzajnik das. Wiedzieliśmy? No to już wiemy. Mężczyzna. Jak jest mężczyzna po niemiecku? Man. Z taką pisownią. Nie tak, tylko tak. Ok? ma rodzajnik? Dea. Dlaczego? Bez przedstawicielem gatunku męskiego. No mężczyzna w ogóle, nazwijmy go na takim nadrzędną jednostką, tak? Yy, ma dea, ponieważ jest facetem. Co robić? Wyjście. Jak jest po niemiecku wyjście? Ausgang. Ausgang. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Ponieważ czasownik Ausgang jest pochodną czasownika ausgehen. Ausgehen, wychodzić. I z racji tego, że to jest pochodzenie bezpośrednio od tego czasownika, dwusylabowe, e, ma rodzajnik dea. Podobnie jak z anruf, Kojarzymy? Anruf Ausgang. Oba mają rodzajnik DA. Dziewczynka. Czy wiemy, jak jest dziewczynka po niemiecku? Mädchen. Mädchen. Jaki ma rodzajnik? Mädchen. Das. Dlaczego? Ponieważ Mädchen należy do grupy rzeczowników posiadających końcówkę sien, a sien zdrabniają rzeczowniki. Zdrabniają, robią z nich mniejsze, i zawsze, gdy jest końcówka hien, zawsze ma das. Rzeczownik. Zawsze. Mhm. Ślub. Jak jest po niemiecku ślub? Traun. Traun. Nawiasem, ja nie mówię traunk. Pamiętajcie, nie wymawiać tego G, a najczęściej wymawiam to jako K, nie? Yy, gdzieś tam osoby, które się uczą niemieckiego, Dowcip jest taki, że tego G w ogóle nie słychać. Nie powinno być słychać. Traum. Jakim rodzajnik traum? Oczywiście wszyscy wiemy, że D. Dlaczego D? Ponieważ rzeczownik traung ma końcówkę ung. A wszystkie ungi, wszystkie mają rodzajnik D. I ostatni rzeczownik z tej grupy tlen. To co zawiera nasze powietrze. Die Luft, a propos to jest powietrze. Jak jest tlen po niemiecku? Sauerstoff. Sauerstoff. Ja to niepotrzebnie oddzielam, przepraszam, bo w sumie nie powinno się oddzielać Sauerstoff, tylko Sauerstoff. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Ponieważ sztof ma rodzajnik der. Ma, sztof w ogóle ma bardzo szerokie pojęcie, to jest ogólnie materiał. To jest takie angielskie staff. Takie, w tym kierunku bym poszedł. Troszeczkę gdzieś tam się mają punkty wspólne, nie? Miód, jak jest po niemiecku? Honig. Honig. Jaki będzie miał rodzajnik? No oczywiście, że dea. Ale zaraz, zaraz, zaraz, skąd dea? Ponieważ ma końcówkę ig. Ma końcówkę ig. I to stanowi o tym, że ma rodzajnik dea. Czas jak jest czas po niemiecku? Zeit. Świetnie. Jakim rodzajnik? Die. Die Zeit. Spytacie dlaczego? Nie wiem jak to Wam wyjaśnić. Ogólnie e, rzeczowniki z końcówką Eid to jest czas, Zeit i praca, Arbeit. Chyba, chyba w tym teście gdzieś tam umieściłem, już nie pamiętam. Obydwa mają die. Czyli w sumie dla tej grupy dwuosobowej, dwurzeczownikowej jest rodzajnik D. Pamiętajcie. Śledź, rybka, śledź. Lekarka, pani doktor. Ärztin, Ärztin. Jaki ma rodzajnik, jak myślicie? No oczywiście, że D. Dlaczego? Edstin określa kobietę. Zawód kobiety. Edstin. Dziecko. Dziecko, jak jest po niemiecku. Kind. Kind. Pamiętajcie, że dzieci to są kinder. Mówię to dlatego, że wiele osób myśli, że kinder to jest dziecko. Na przykład jak macie te kinder niespodzianki, nie? Kinder to są dzieci. Kind to jest dziecko. Ale jaki to jest rodzajnik? DAS. Dlaczego? No zawsze DAS jest, zawsze dziecko jest rodzaj nijaki. To dziecko, nawet po polsku tak jest, nie? Das Kind. Zapamiętacie? Życie jak jest po niemiecku? Leben. Leben. Jaki ma rodzajnik? Das. Spytacie dlaczego? Ja odpowiem. Das ponieważ Leben, rzeczownik życie, bezpośrednio pochodzi od czasownika żyć, Leben, tylko pisane małą literą. Ich lebe, du lebst. Ja żyję, ty żyjesz. Dlatego das Leben jest jakby żywcem wzięte z czasownika, tylko zostały zrobione dwie operacje. Duża litera i rodzajnik. Butelka, flasze. Flasze. Jaki ma rodzajnik? D. Dlaczego? ponieważ rzeczownik flaszy kończy się, e, kończy się literką E. Większość rzeczowników z końcówką E ma rodzajnik D. Silnik po niemiecku. Motor. Motor. Jaki ma rodzajnik? Oczywiście DEA. Spytacie, dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką OA determinują rodzajnik DEA. Generują go. Czyli zawsze, gdzie jest OA, jest rodzajnik DEA przyjaciel, przyjaciel, Freund, Freund. Jaki ma rodzajnik? Oczywiście der. Spytacie, dlaczego oczywiście? Ponieważ Freund określa przyjaciela rodzaj męski, określa faceta, mężczyznę. Dlatego ma rodzajnik der. Publiczność, publiczność, publikum, publikum. Tam jest rodzajnik jaki? das. Das publikum. Spytacie dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką um mają rodzajnik das. Zachód. Ale nie chodzi mi o zachód słońca, tylko chodzi mi o zachód, zachód jako kierunek świata. Westen. Westen. Jaki ma rodzajnik? Dea. Rodzajnik Dea. Zapytacie, Dlaczego DA? Ponieważ wszystkie kierunki świata mają rodzajnik DA. Wszystkie. Wschód, zachód, północ, południe. Budynek. Rzeczownik budynek. Jakie ma, jak, jak, jak jest po niemiecku? Gebäude. Gebäude. Jaki ma rodzajnik? Das. Ma rodzajnik das. Spytacie dlaczego? Jest pewna grupa rzeczowników w języku niemieckim, które, które rozpoczynają się na G a kończą się na e. Gebojdy do nich należy. I te rzeczowniki z tym warunkiem, że mają przedrostek g i przyrostek g i przy... nie, jak to się mówi? Przedrostek g i przyrostek e mają rodzajnik das. Gebojde ma rodzajnik das. Z tego właśnie powodu. Jest w tej grupie wyjątek, muszę o nim wspomnieć oczywiście. Historia, Geschichte, Geschichte, który ma rodzajnik DI ok? Słońce przygrzewa. Nie, to jest szaleństwo po prostu z tym. Gdzie teraz tym słońcem? Ja pierniczę. Weź się schowaj. Szkoła. Szkoła. Jak jest po niemiecku? Schule. Schule. Jaki ma rodzajnik? Die. Die Schule. Pytanie dlaczego? Ponieważ jak większość rzeczowników z końcówką E ma rodzajnik die. Komunizm komunizm, jak jest po niemiecku. Komunizmus. Komunizmus. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Dea. Komunizmus ma rodzajnik dea. Krok, jak jest po niemiecku? Schritt. Schritt. Schritt. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Schritt. Zapytacie dlaczego? Schritt to jest rzeczownik pochodzące od czasownika schreiten, kroczyć. I szryt jest rzeczownikiem pochodzącym od tego czasownika. Pomyślacie, pomyślicie, zapytacie, a jakie, co ma wspólnego szryt z czasownikiem schreiten? No, no bardzo dużo, bo czas przeszły prosty tego czasownika, bo to jest nieregularny czasownik, to jest szryt właśnie. Czyli jego formy podstawowe czasu przeszłego to jest schreiten, schryt, geschritten. On się łączy sein. No to skoro jest szryt w czasie przeszłym, to z tego szryt zrobiono rzeczownik. W jaki sposób? Duża litera, usuwamy pozostałe, rodzajnik da. Samochód, samochód, auto, auto, rodzajnik das. No, dlaczego? No, zas wyjaśniając zasady, auto kończy się na o, a rzeczowniki z końcówką o mają rodzajnik das. Głupota. Głupota. Po niemiecku Dummheit. Dummheit. Jaki ma rodzajnik? Die. Dummheit to jest rzeczownik, który ma końcówkę height. Pamiętacie, czy gdy mówiłem o rzeczowniku praca, arbeit i czas, Zeit? Rzeczowniki z końcówką height są jakby rozwinięciem tego wątku. Rozumiecie? Skoro Arbeit i Zeit ma rodzajnik d z końcówką eit, to rzeczowniki z końcówką heit, bo wystarczy dodać h, nie? Do eit, też mają rodzajnik d. Przy czym, to jest ważne, e, te rzeczowniki pochodzą od przymiotników, czyli e, w słowie Dumheit możecie wyciągnąć słowo dum, co oznacza głupi. Król. Król. Jak jest po niemiecku król? König. König. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego ma Dea? Z dwóch powodów König ma Dea. Po pierwsze król to jest oznaczenie faceta, tak? Typu męskiego. To jest przedstawiciel męskiego gatunku, nazwijmy to. Dlatego jest gramatycznie musi go, musi stać Dea. Drugi powód, dlaczego König ma Dea, jest końcówka ig. Końcówka ig. To decyduje też o tym, jakby podwójnie, potwierdza, nie? Tak wiecie, podwójna, e, podwójne potwierdzenie, że ten rzeczownik ma rodzajnik DA właśnie. Godzina. Godzina jako jednostka czasowa składająca się z 60 minut. To jest Stunde. Stunde. Rodzajnik D. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką E większość z nich, już się powtarzam, wiem, ale będziemy to wałkować. Sztundę jako rzeczownik z końcówką E ma rodzajnik D, ponieważ większość, zdecydowana większość rzeczowników z końcówką E ma rodzajnik D. Rzeczownik zboże, zboże. Wiemy jak jest zboże? Get rider, get rider. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? z tego samego powodu, co Gebäude rodzajnik das. Getreide, Gebäude. Widzicie połączenie? Widzicie podobieństwa? Myślę, że tak. Przedrostek G i końcówka E. Wolność. Jak jest wolność po niemiecku? Freiheit. Freiheit. To jest wolność. Jaki ma rodzajnik? Die. Die Freiheit. Dlaczego? Ponieważ Freiheit ma końcówkę Heit a wszystkie hajty mają rodzajnik D. Uniwersytet. Następny rzeczownik. Uniwersytet. W skrócie Unii. Tak się mówi w języku potocznym. Uniwersytet. Także zarówno uniwersytet, jak i Unii ma rodzajnik D. Dlaczego? Ponieważ uniwersytet ma końcówkę TET. I to stanowi o tym, że ma rodzajnik D. Widzieliście? No to wiecie. Jedzenie. Jedzenie. Essen. Essen. Pamiętajcie, że jeść to jest essen, małą literą, a essen dużą to jest rzeczownik jedzenie. Jaki ma rodzajnik essen? Das. Dlaczego? Bo jest, ponieważ jest żywcem wzięty z czasownika essen jeść. Plik. Taki wiecie, plik e, MP3, czy Wavy, czy, czy jakiekolwiek inne dataj, dataj. Przy okazji wspomnę liczbę nogą datajen. no bo liczba noga zawsze ma di. Ale jaki ma rodzajnik dataj? Otóż, on ma rodzajnik di, Dataj ma rodzajnik di. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką i mają rodzajnik di. Po prostu. di dataj. Pierścień pierścień. Ring. Ring. Nie mówi się ring. To nie jest po niemiecku. Ring. To G, NG ucieka w nos. Ring. Da. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ ma końcówkę ing. Powiem to tak, jak, jak to się pisze, nie ing. To jest końcówka, która decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik. Da. Ślad po niemiecku to jest szpuła. Szpuła. Jaki ma rodzajnik? Szpuła ma rodzajnik D. D szpuła. Pytanie dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką UA mają rodzajnik D. Bliźniak. Bliźniak po niemiecku to jest Zwilling. Zwilling. Jaki będzie miał rodzajnik ten rzeczownik? Der that's feeling. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką ing mają rodzajnik da. Rozwiązanie. Rozwiązanie. Jaki to jest rzeczownik po niemiecku? Lösung. Lösung. Jaki będzie miał rodzajnik? Die. Dlaczego? Ponieważ wszystkie rzeczowniki z końcówką ung mają rodzajnik die die Lösung. Po prostu. Końcówka ung decyduje o tym, że jest rodzajnik die. Jest mi tak zimno, że nie stać mnie na dowcip, ale ciebie nigdy nie stać na dowcip. Aha, faktycznie. Dobra, to jedziemy dalej. Muzeum. Muzeum. Muzeum. Jest muzeum. Muzeum. No w sumie to jest chyba najbliżej polskiego słowa, tak? Muzeum. Jakie ma rodzajnik? das. Dlaczego? Ponieważ końcówka um o tym decyduje. Końcówka rzeczownika um, że to jest rodzajnik das. Teoria. Teoria. Po niemiecku to rzeczownik teorii. Teorii. Z rodzajnikiem di, oczywiście. Dlaczego? Ponieważ końcówka IE decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik. Die, die Theorie. Przepraszam Was no, najmocniej, jest tak zimno, że nie mam czapki, musiałem kaptur za... Wymyśliło się kontent na powietrzu, jak my to mówimy w Sączu, na polu. Muzyka, jaki, jak to jest po niemiecku? Jaki to jest rzeczownik? Muzik. Muzik. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Ma die muzik? Ponieważ końcówka ik o tym decyduje. Znak po niemiecku to jest Zeichen. Zeichen. Jaki ma rodzajnik Zeichen? Das. I tu jest pewna dyskusja, ponieważ znak Zeichen pochodzi od czasownika Zeichnen. Nie od czasownika Zeichen, nie ma takiego czasownika, jest Zeichnen. Ale z racji tego, że przyjęto, że jest bardzo blisko tego rzeczownika, czasownik i rzeczownik, praktycznie jest wzięty z jakąś tam małą dozą metamorfozy, przyjęto, że ma rodzajnik das. Tak jak das Leben i das Essen, to Zeichen ma rodzajnik das, ponieważ jest od czasownika rysować, znak, Ra, znak rysować, takie połączenie dziwne, ale jest. Most po niemiecku, Brücke, Brücke. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego die? Ponieważ Brücke ma końcówkę e i większość rzeczowników z końcówką e ma rodzajnik die i brójkę do nich należy. Własność po niemiecku to Eigentum. Eigentum. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę um. Eigentum ma rodzajnik, ma końcówkę um, dlatego ma das. Porównajmy to do rzeczownika datum, który gdzieś tam się dzisiaj pojawił, i do rzeczownika muzeum. Das Museum, das Datum, das Eigentum. Widzicie? Key. To jest sztok. Sztok. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Ponieważ wszystkie ocki, końcówka ock, ock ma rodzajnik der. Wspomnę o bok i na razie tylko o tym wspomnę. Pamięć po niemiecku to jest Gedächtnis. Gedächtnis ma rodzajnik DAS. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką IS mają rodzajnik DAS właśnie. Wspomnę jeszcze czasownik, rzeczownik, który chyba dziś tam się pojawi, ale ćwiczymy, tak? Nie bójmy się tego. E, tajemnica, Geheimnis, też ma das. Więzienie, Gefängnis, też ma das. Taka zabawa. Śmierć to jest Tod, pisane, tak jak widzicie, ty o dy, nie? Toad to jest śmierć. Pamiętajmy, że toad to jest nieżywy. W sensie mówimy na przykład o człowieku E jest toad. On nie żyje, on jest trup, nie? W tym sensie. Tylko, że toad jest przymiotnikiem. E, natomiast śmierć, wracajmy do śmierci, dea toad, rodzajnik dea. Powiedziałem to już? Rodzajnik dea, oczywiście. Z czego to wynika? Wiecie co? To wynika z tego, że czasownik zabijać to jest tytn. I z tego tytn zrobiono rzeczownik jednosylabowy, told, dlatego ma der, ponieważ rzeczowniki jednosylabowe pochodzące od czasownika mają rodzajnik da właśnie. Jak jest po niemiecku przecinek? Kto wie? Koma. Koma. Jaki ma rodzajnik? Koma. Das. Dlaczego? Bo ma końcówkę ma. Taka nietypowa rzecz, ale jest. Eee, wspomnę jeszcze czasownik, rzeczownik aromat. Aroma też ma das. Nie? Klimat, klima też ma das. Widzicie podobieństwa? O, widzicie. Myśl. Myśl po niemiecku to jest Gedanke. Gedanke. I kurczę, tutaj sam sobie, sam sobie wykopałem dziur, do którego wpadłem, ponieważ E, dea, ponieważ gadanka ma rodzajnik dea. A sami pamiętacie, że mówiłem, że rzeczowniki z przedrostkiem g i z końcówką e mają rodzajnik das, na przykład getheide i geboide. Natomiast gedankę ma dea. Jak to wyjaśnić? Kurczę, to mi ciężko, to jest wyjątek. Powiem, że ciężko mi to wyjaśnić, ponieważ, yy, ponieważ sami widzicie, że tu się jakaś reguła łamie Jedynym usprawiedliwieniem na ten rzeczownik mam to, że on jest pochodzenia od czasownika denken. To jest jego pierwocina, nie? jego praojciec, czasownik denken. I od tego denken zostało stworzone gedanke. E, bo getraide nie ma czasownika traiden. Geboide kurcze jest, no bo bauen to jest budować. I nagle dodano a umlaut odcięto EN, dodano G i z tyłu D. I to jest Das Gebäude, a to jest Der Gedanke. Nie wiem, to myślę, że nazwę na pamięć, ale podałem ten rzeczownik celowo świadomie, żeby od niego nie uciekać, bo nie da się wszystko zaklasyfikować, rozumiecie, w jakieś zasady, nie? Der Gedanke, myśl. Deska to jest beret. Beret. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? ponieważ końcówka etyty stanowi o tym, że ma rodzajnik das, das beret, faworyt, ulubieniec. Ptaszek chodzi po tym, po korze, jakoś mnie przykuwa uwaga, to jest raptem 3 metry. Faworyt, ulubieniec. Znamy rzeczownik? Liebling. Liebling. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Liebling. Z męski. Tu przy tym rzeczowniku warto wspomnieć, że ten rzeczownik funkcjonuje przy innych rzeczownikach jako przedrostek. Na przykład jeżeli, jeżeli macie kolor, rzeczownik die Farbe i chcecie powiedzieć ulubiony kolor, to właśnie dokładacie to słowo Liebling i jeszcze eskę jako rodzaj spoiwa. Wiecie? Coś, coś co musi skleić rzeczownik Liebling z rzeczownikiem Farbe. Co nam daje? Die Lieblingsfarbe. Ulubiony kolor na przykład mój ulubiony kolor to brązowy. Meine Lieblingsfarbe ist braun. Moje ulubione jedzenie. Mein Lieblingsessen. Nie? I tak dalej. To możecie do wielu rzeczowników to dołączać ten przedrostek. Choroba. Jak jest choroba? Krankheit. Krankheit. Jaki ma rodzajnik? Di. Dlaczego di? ponieważ crank height ma końcówkę height i to decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik D. Czy ktoś wie, jak to jest jesień? Herbst. Herbst. Jaki ma rodzajnik? Der. Der. Der Herbst. Dlaczego? Ponieważ nazwy pory roku i nazwy miesięcy, one mają rzeczownik der taka wspólna cecha. Skoro jesteśmy przy rzeczowniku jesień, e, chciałbym Wam w jakiś sposób pomóc, e, jak zapamiętać ten rzeczownik. Nie? Ponieważ według mnie pory roku dzielą się na dwa, które zwykle szybko zapamiętujemy, czyli winta, zima i zome, lato. I myślę, że z tymi rzeczownikami nie mam żadnego problemu. Myślę, że przez porównanie do angielskiego. Natomiast z nazwą z porą roku jesień i wiosna mamy w niemieckim chyba problem z zapamiętaniem statystycznie z tego co słyszę od moich uczniów, widzów. W jaki sposób Herbst zapamiętać? Suma summarum. Słuchajcie, Herbst składa się z tych liter, które <laughs> widzicie. Odłóżcie sobie, od, odetnijcie końcówkę syty, zostaje nam Heab. No herb jeszcze z niczym nam się nie kojarzy, albo kojarzy, tak, z herbem, ale co ma herb do jesieni? Ja mam inne skojarzenie. Herb jako początek słowa herbata w języku polskim. Dlaczego to skojarzyć? Jesień, wyobraźcie sobie, jesień, zimno, deszcz, wiatr. Jesteście w pracy, w szkole, wracacie, troszeczkę zmarzliście, wracacie do domu, zaparzacie sobie herbatę i ogrzewacie się, rozgrzewacie się herbatą po jesiennym spacerze. Łapiecie to? Można to w jakiś sposób połączyć. Taki mam pomysł przynajmniej. Jak jest rząd po niemiecku? Rząd jako grupa władzy. Grupa sprawująca władzę w danym państwie. Rząd. Nie rząd krzesełek w kinie, bo to jest die Reihe. To jest rząd krzesełek. Ale rząd, który... Grupa ludzi, którzy rządzi danym krajem, to jest... Hm? Regierung regierung. Rodzajnik di. Dlaczego? Ponieważ regierung ma końcówkę ung, a wszystkie ungi mają rodzajnik di. Taka jest zasada. Następny rzeczownik buka. Mm. I teraz mam taką rozkminkę, bo jest ogólnie w języku Hochdeutsch przyjęty rzeczownik, jaki? Berührtchen. Berührtchen. Jaki ma rodzajnik? Das, tylko das. Dlaczego? Bo ma końcówkę sien. I sien decyduje o tym, że to jest rodzajnik das. To jest zdrobnienie. Od czego jest zdrobnienie, od czego jest zdrobnieniem rzeczownik brot sien? Od das Brot, chleb. Czyli jakbyśmy się strasznie mocno oparli, to byśmy przetłumaczyli brot sien jako chlebek. Hmm? Jako chlebek. E, das Brötchen bułka. Natomiast miałem rozgwizdkę z... rozgwizdkę, jak to się mówi? Zagw zagwostkę? Przepraszam. E, z innym rzeczownikiem, który oznacza bułka. E, I ten rzeczownik funkcjonuje w Niemczech Południowych, w Austrii, w Szwajcarii, nie dam głowy. Zemel. Der Zemel to jest bułka. W Niemczech Południowych, w Austrii. Ale tak przy okazji, nie? Procedura. Takie dosyć rzeczownik z wyższej półki, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, nie? bo na co dzień nie potrzebujemy, ale funkcjonuje rzeczownik procedura, po niemiecku to jest procedura. Procedura. Jaki będzie miał rodzajnik? Di. Dlaczego? Bo ma końcówkę ua. Serio? Serio. Pamiętacie rzeczownik kultura? Di kultura. Literatura? Di literatura. Dyktatura? di dictatua. No może mniej kojarzycie, ale rzeczownik. Ale to są rzeczowniki z końcówką ua. One mają rodzajnik di. Hmm? Następny rzeczownik to jest świadek. Świadek po niemiecku znacie? Zeuge. Zeuge. I to jest rzeczownik słaby. Co to znaczy? Że on nie ma rodzajnika di, o których to rzeczownikach wspominałem wielokrotnie, że się kończą na E. Ale mówiłem, że większość, ale nie wszystkie. I właśnie coige to jest właśnie te nie wszystkie. Coigin. Coigin to jest pani świadek, to jest kobieta świadek. Die Zeugin, bo ma końcówkę in, ale cojge nie. Jeszcze warto wspomnieć o rzeczowniku świadek naoczny, czyli ktoś, kto był na miejscu i to widział coś, jakiś jakieś wydarzenie. De Augenzeuge. De Augenzeuge wynikający z auge oko. Zeuge świadek. Tak to wygląda. Boże, muchy. Chrzan. Przyprawa. Dobra. Dobra rzecz do, do kiełbasy, do mięsa, co kto lubi. Chrzan. Wiecie jak jest po niemiecku? Bardzo dziwne pisownia. Zobaczcie. Meiretich. Meiretich podwójne E, podwójne R, podwójne T. I on ma rodzajnik dea, meiratig, der meiratig. Dlaczego? Skojarzcie to z rzeczownikiem dywan, tepich, też ma dea. Skojarzcie to z rzeczownikiem brzoskwinia, pfezich, też ma ich na końcu, dlatego ma dea. Ok? Lot. Rzeczownik lot i on brzmi Fluk. Fluk. Jaki ma rodzajnik? Da. Deal fluk. Dlaczego? Ponieważ flug jest jednosylabowym rzeczownikiem, które pochodzi od czasownika fliegen. Fliegen latać. Zapytacie, a co ma wspólnego fliegen z flug? No jeżeli przy, przyglądniecie się, przyjrzycie się formom podstawowym czasu przeszłego tego czasownika, to zoba, zobaczycie pewne podobieństwa. Na przykład czasownik fliegen ma formę, czas, formę czasu przeszłego flug ist geflogen. flug ist geflogen. No to z tej formy flug, flug zrobić już niedaleko, nie? Dlatego to ma rodzajnik der. Krótki, jednosylabowy rzeczownik, e, którego ojcem jest czasownik? Fligen w tym przypadku. Jak widzicie, słońce ma ze mnie jaja. Taką bekę ma słońce ze mnie teraz, że raz świeci, raz przebija się przez liście, raz się chowa za liśćmi, za konarami, raz się pojawia, raz nie. Raz dostawiam przysłonę tak, jak że jest ok, raz jestem przejaśniony, raz jestem za ciemno. Przepraszam Was za te e, techniczne niedogodności, ale będąc samemu sobie operatorem, reżyserem, e, mam że tak powiem, pewną, pewne opóźnienie w reakcji, bo, bo pe, nagrywam film i nagle się okazuje, że jestem zupełnie ciemny albo zamiast twarzy widać taką jasną plamę. To są te niedogodności pracy z, z, kamerą, a jednocześnie chcę... No, słyszycie ptaki? Dobra, ustawiam jeszcze raz. <laughs> Przepraszam Was. Rzeczownik odległość. Znamy rzeczownik odległość. Entfernung Entfernung. Jaki ma rodzajnik? Di, di Entfernung. Dlaczego ma die? Ponieważ ma końcówkę ung. Nie? Ung. Drugi rzeczownik w tym zestawie to rzeczownik jakość. Jakość po niemiecku. To jest uh mhm, -huh, zaznaczam wymowę, słowie kwalitet, tam jest kwa, QUA, czytamy tak jak napisałem teraz w nawiasie kwadratowym, kwa, nie? kwalitet. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Di, di kwalitet. Zapytacie dlaczego? Ja odpowiem, ponieważ ma końcówkę tet. I końcówka tet decyduje o tym, że to jest rzeczownik di. Data Czyli mam tu na myśli dzień, rok, miesiąc. Datum. Datum. To jest po niemiecku data. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Das. Dlaczego zapytacie? Ponieważ ma końcówkę um. Datum. Podobnie jak rzeczownik album, ale o tym w dalszej części filmu mechanizm. Mechanizm. To jest rzeczownik, który po niemiecku brzmi mechanismus, Mechanizmus. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Der. Der mechanismus. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę us. Hmm? Tak jak komunizmus, rasizmus, rasizmus, rasizmus. To jest ta grupa rzeczowników rzeczownik pamięć. Pamięć, mieć dobrą pamięć. I w tym stylu. E, jaki to jest rzeczownik? Po pierwsze, Gedächtnis. Gedächtnis. Gedächtnis. Jaki rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę nis Sprzedaż, dystrybucja Oczywiście pomyślicie o rzeczowniku Verkauf. Tak, też go mam na myśli. I to jest rzeczownik z, końcu, z rodzajnikiem Verkauf. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego? Ponieważ on pochodzi od rzeczownika, od czasownika verkaufen, verkaufen sprzedawać i jest jego formą skróconą, nie? czyli verkaufen jest czasownik, od, odcinacie końcówkę, zostaje verkauf i z tego można rzeczownik zrobić. Der Cukiernia. Cukiernia. Miejsce, gdzie możemy nabyć pewne słodkie produkty. Jak jest po niemiecku cukiernia? Konditoraj. Konditoraj. Bardzo dosyć poważnie brzmi, nie? Jak na takie typu przyjemne miejsce. Rodzajnik, rzeczownik jaki ma ten? Muszę się polskiego nauczyć. Di. Di konditoraj. Zapytacie dlaczego? Ponieważ konditoraj ma końcówkę aj. I to decyduje o rodzajniku di właśnie. Di konditoraj. Wynika to z końcówki aj. Jak jest rzeczownik konto po niemiecku? No, zdziwienie, szok i niedowierzanie. To jest konto. Po prostu. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Wiecie? Das. Das Konto. Pytanie, dlaczego ma das, a nie di, a nie der, tylko das. Wynika to z końcówki o na końcu rzeczownika. Das Konto. Nie? Wspomnę, że rzeczownik konto, jego li forma liczby mnogiej, czyli konta, jak myślicie, jak będzie? Konta, dwa konta, trzy konta, pięć kont w języku polskim musimy też odmieniać, nie? To jest po niemiecku die Konten. Wodór. Wiemy jak jest? Wasserstoff. Wasserstoff. Jaki ma rodzajnik Wasserstoff? Der. Rodzajnik Wasserstoff ma der. Dlaczego? Ponieważ sztof ma rodzajnik der. Wymieniam tu kilka tych pierwiastków chemicznych, ponieważ kilka z nich ma właśnie element, ten człon sztof na końcu i praktycznie już nieważne co oznacza, znaczy, no, w jaki sposób ważne, tylko jeżeli chodzi o rozpoznawanie rodzajnika, patrzycie na sztof. Mówicie, ej, tam na końcu jest sztof, to musi być dea. Wasser, sztof, wodór, no przy okazji waser to jest woda. Nie? Rzeczownik biuro po niemiecku to biuro Biuro. Jaki ma rodzajnik? Das. Nie ma innej opcji. Dlaczego nie ma innej opcji? Ponieważ biuro kończy się na o. I to decyduje o tym, że jest rodzajnik das. Jak jest po niemiecku czas? Zeit. Świetnie. Kto tak powiedział? Miał rację. Zeit ma rodzajnik. Jaki? Die W której dziesiątce wcześniejszej w tym filmie mówiłem o dwóch rzeczownikach i Zeit do nich należy, do tej grupy, o której mówiłem, Zeit i drugi rzeczownik praca, Arbeit. Obydwa mają rodzajnik die. Widzicie podobieństwa w budowie? No, końcówka Eid przy nich, nie? Końcówka Eid decyduje o tym, że to jest die Arbeit i die Zeit. Tydzień. Rzeczownik znamy? Woche Woche. Jakim rodzajnik? Di. Dlaczego? Tak jak większość rzeczowników ma końcówkę E. I to decyduje o tym, że jest di. Studia. Ktoś był na studiach, ktoś, ktoś idzie na studia. Dowcip jest taki, że w języku niemieckim to jest rzeczownik, który ma rodzajnik, y, który jest w liczbie pojedynczej. No, za chwilę o rodzajniku powiem to jest liczba pojedyncza, tak? My mamy studia. Studia są, studia były, studia będą. A w języku niemieckim studia to jest studium. Studium. I, on ma jed... I to jest liczba pojedyncza. Jeden studium. Wiem, że ciężko tam się przestawić, ale tak jest. Znacznie jaki studium ma rodzajnik? Das. Das studium. Dlaczego? Bo ma końcówkę um. Fryzjer. Ktoś, kto strzyże, zajmuje się zawodowo strzyżeniem po niemiecku? Friseur. Friseur. Ja wiem, że zapachniało troszeczkę francuskim ciastem, bo końcówka EUR no, jest taka specyficzna dla języka francuskiego akurat. Natomiast to jest na, na co dzień używany rzeczownik de friseur. Jak już się wygadałem, tam jest de. Już nie będę tego wycinał. De friseur, no bo facet no bo męski przedstawiciel zawodowy. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał tutaj rzeczownika fryzura. Fryzjer i fryzura, to się może pomylić. Fryzura to jest die frisur. Die frisur. Dlaczego di? Ponieważ ma końcówkę ua. Piekarnia. Troszeczkę bym nawiązał do tematu cukierni, bo myślę, że tu i tutaj, i tu i tu się robi podobne rzeczy. Niektóre słodycze się też piecze, e, tak jak w piekarni. Dlaczego mówię o słodyczach? Pamiętacie e, ko, ko, cukiernie? Konditoraj, a piekarnia Beckerei. Beckerei. Jaki będzie miał rodzajnik Beckerei? D. Dlaczego? Bo ma końcówkę aj. Mhm. Karnawał. Na to w języku niemieckim są dwa słowa, o ile wiem. I tutaj mam na myśli rzeczownik, który jest rozpoznawalny jako ewidentnie e, rzeczownik niemiecki Fasching. Fasching. To jest karnawał. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Fasching. Dlaczego? Bo ma końcówkę ing. Łańcuch. Łańcuszek. I chodzi o ozdobę, którą wieszamy na szyi, i chodzi o element roweru, którym przyjechałem na tą górkę tutaj. Jak jest, jak jest ten rzeczownik po niemiecku? Kette. Kette. To jest łańcuch. Jaki ma rodzajnik? D. Dlaczego ma D? Ponieważ ma końcówkę E. Kette. Świeca. Jak jest świeca po niemiecku? Kerze. Kerze. Jaki ma rodzajnik? D. Dlaczego ma D? bo jak większość rzeczowników w języku niemieckim, koń rzeczowniki kończące się na literkę e mają rodzajnik d. A czy wiecie, jak jest po niemiecku niemowlak? Niemowlak. Zeugling. Zeugling. Jaki ma rodzajnik? Już powinniście roz, już rozpoznawać powolutku. Dea. Dlaczego ma dea? Ponieważ Zoigling ma końcówkę ing. I to decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik d. Następny rzeczownik woda. Woda po niemiecku to Wasser. Wasser. Jaki ma rodzajnik? Ja tam wspominałem w tym filmie wcześniej o tym rzeczowniku. Jeżeli ktoś pamięta, e, to powie, że albo wie to, że jest to rodzajnik das. Das Wasser. Mimo końcówki e jest to rzeczownik z rodzajnikiem das. Królik. Królik to kaninchen. Kaninchen. Jaki rodzajnik będzie miał ten rzeczownik? Das. Dlaczego? Bo ma końcówkę sien. Ma końcówkę sien, a końcówka sien decyduje o tym, że to ma rodzajnik właśnie das. Humor. Znacie po niemiecku jak to jest? Humor. Humor. Z takim akcentem, z taką końcówką. Jaki to ma rodzajnik? No, chyba to jest proste. DEA. Dlaczego? Ponieważ wszystkie rzeczowniki z końcówką O mają rodzajnik DEA. Budowa to jest rzeczownik bał. Od czasownika bałen. Już kojarzycie, jaki może mieć rodzajnik? Bał. Dea. Rodzajnik dea jest przy bał. Dlaczego? Bo rzeczownik bał, jednosylabowy, pochodzi od czasownika bauen. I jest ta wersja bardzo krótka, bał, do tego rodzajnik dea, mamy rzeczownik. Jeszcze chciałbym przypomnieć, wspomnieć o tym, że rzeczownik, e, liczba mnoga od bał, czyli budowy, to są bauten. Bauten i może kojarzycie jeszcze w, czasie, w czasach studenckich gdzieś tam otarłem się z jakąś tam fascynacją o muzykę techno, e, był taki zespół Einstürz an der Neubauten. Bajka. Taka wiecie, bajka do czytania dzieciom. Nie bajka w telewizji, bo to jest inaczej. Czerwony Kapturek, Roadcapien, Jazi Małgosia, Hans und Gretel. To są bajki. I to po niemiecku jest Märchen. Märchen. Jaki ma rodzajnik? Powinniście wiedzieć już powolutku. Das. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę sien kuchnia. Kuchnia po niemiecku to jest Küche. Küche, jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę e. Jak większość rzeczowników w języku niemieckim i tak dalej, nie? I tutaj bym chciał wspomnieć rzeczownik, który czasami mylicie z rzeczownikiem kuchnia, to jest ciasto. Ale tu ciasto gotowe, takie gotowe do jedzenia. Kuchen. Kuchen. Jaki ma rodzajnik kuchen? Ciasto? Der. Dlaczego? Bo ma końcówkę en. Końcówka en przy rzeczowniku decyduje o tym, że ma rodzajnik der. Der Kuchen, Apfelkuchen, Mohnkuchen, Himbeerenkuchen, Erdbeerenkuchen itd. Tak w tym temacie kuchennym zostańmy na chwilę. Kucharz, ktoś kto gotuje, to jest koch. Koch to jest kucharz. Jaki ma rodzajnik? Może już niektórzy z Was wiedzą, mają pomysł. Dea. Dea Koch. Dlaczego Dea? Jest to przedstawiciel e, linii męskiej, nazwijmy to tak szumnie, e, bo kucharka to jest Küchin. Küchin. Czy wiecie, jak jest rzeczownik dywan po niemiecku? Wspominałem o nim już chyba wcześniej w tym filmie. Tepich. Teppich. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Bo teppich ma końcówkę ich. Pociąg. Nie pociąg do czegoś, tylko pociąg jako, wiecie, lokomotywa, wagony, cały ten zestaw PKP, Deutsche Bahn i te, i te rzeczy. To jest rzeczownik, na pewno znacie, sług. Jaki ma rodzajnik sług? Der. Der cuk Dlaczego? ponieważ on pochodzi od czasownika ciągnąć cien. Zapytacie, ale gdzie jest, jaki jest związek między cien a cuk? Jeżeli poznacie, jeżeli zaznajomicie się z formami podstawowymi czasu przyszłego tego czasownika, to się okaże, że on ma takie formy. Cuk, gezogen. No to przyznacie, niedaleko od cuk do cuk, nie? W związku z powyższym rzeczownik cuk ma rodzajnik da. Mieszkanie. Miejsce, gdzie się mieszka. Znamy rzeczownik? wolną wolną Jaki ma rodzajnik? Di. Dlaczego? Bo ma końcówkę ung. Praca. Praca to jest Arbeit. Arbeit. Ja chyba ten rzeczownik wspominałem już wcześniej, ale nie zaszkodzi go powtarzać, naprawdę. On ma rodzajnik di. I Decyduje o tym to, że on ma końcówkę eit. Podobnie jak czas, Zeit, też ma di. Klient. Czy znacie rzeczownik klient po niemiecku? Pewnie znacie. Kunde. Kunde to jest klient. I to jest, słuchajcie, rzeczownik z końcówką e, ale to jest ten wyjątek, który nie ma rodzajnika di, tylko da. To jest tak zwany rzeczownik słaby. Y, jak to wyjaśnić, że ma rodzajnik DA? No, moim wyjaśnieniem jest to, że Kunde określa faceta, mężczyznę. W związku z tym ma DA, bo klientka to jest Kundin, końcówka in, rzeczownik sklep, laden, laden. Jaki ma rodzajnik? dea, der Laden. Dlaczego? Bo ma końcówkę e, en. I to decyduje o tym, tak jak kuchen, jak ciasto, nie? To, to, to decyduje o tym, że ma rodzajnik D. Możliwość, rzeczownik możliwość to jest Möglichkeit. Möglichkeit. Jaki ma rodzajnik? D. Dlaczego? Bo jest końcówka kite. Końcówka kite decyduje o tym, że to jest rodzajnik D. Jeszcze zaznaczę, że rzeczownik Möglichkeit pochodzi, czy powiedzmy zbudowany jest na przymiotniku möglich, możliwy. Na przykład w zdaniu das ist möglich, to jest możliwe, das ist nicht möglich, to jest niemożliwe. I od möglich, na, na przymiotniku möglich został zbudowany rzeczownik możliwość, möglichkeit, poprzez dodanie końcówki kite, co decyduje o tym, że rzeczownik otrzymuje rodzajnik d. Łóżko to jest bet. Bet Rodzajnik das. Dlaczego? Bo ma końcówkę et. I to decyduje, ta końcówka decyduje o tym, że ma rodzajnik das. Przykłady inne, deska, bret, też ma rodzajnik das, das bret. Tłuszcz, fet, też ma końcówkę etyty, rodzajnik das. Góry, jaki to rzeczownik niemiecki? Gebirge, Gebirge. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Bo w rzeczowniku GBG mamy z przodu przedrostek G i końcówkę E. I to decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik das. Strona, rzeczownik strona, zajte, pisane przez E, zajte. Jaki ma rodzajnik? Jak większość rzeczowników z końcówką E ma rodzajnik di. Słuchajcie, to tyle w temacie testu odpytajki z rodzajników Mam nadzieję, że się podobało. Możecie do tego filmu zawsze wracać. Zachęcam. Nie ten film jest długi. Jeszcze nie wiem, ile będzie miał minut, będę wiedział po montażu, ale zakładam, że będzie długi. Dlatego e, podej podejdźcie do tematu w ten sposób, że możecie ten film na przykład oglądać dziennie, nie wiem, minutę, dwie, trzy, nie? Czyli podzielcie sobie ten film na jakieś te małe sekcje, na jakieś małe porcje i sobie powtarzajcie. Oczywiście mógłbym niby zrobić w ten sposób, że mógłbym zrobić ten test, nie wiem, 13 filmów nakręcić i każdy z nich miałby 10, zawierałby 10 rzeczowników. Stwierdziłem, że nie, e, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób, jakby mam sugestie od Was, że e, wolicie to w jednym miejscu. W jednym filmie, nawet jak film będzie trwał 30, 40 minut, 50, to wiecie, że to jest jeden film i nie musicie potem szukać. Gdybym nakręcił 13 filmów, to byście musieli te 13 filmów szukać po internecie, nie? E, no moglibyśmy jakoś tam zestawienie, jakoś zrobić linki do tych filmów gdzieś na moim blogu, ale to jest zawsze jakieś tam utrudnienie. Macie w jednej formie, w jednej całości macie to wszystko. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za uwagę. Bardzo dużo informacji znajdziecie w opisie filmu. Nie? Tam pod spodem E, tam mam linki do moich e, wszystkich filmów. Tam mam e, link do harmonogramu moich live'ów, które robię z uczniami, czyli w czasie live'ów, w czasie rzeczywistym na YouTubie uczę języka niemieckiego na tej zasadzie, że mnie widzicie i słyszycie, natomiast wy możecie tylko pisać. Są tematy tych live'ów konkretne, także bardzo Wam dziękuję, serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, mamy ładne zachód słońca. A propos, jak jest zachód słońca po niemiecku? Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Bo tym podstawowym, bo tym rzeczownikiem, od którego jest rodzajnik, to jest gang. A od jakiego czasownika jest gang? Od gejen. Czyli to jest jednosylabowy rzeczownik od czasownika gejen, gang, dlatego ma rodzajnik da. Dziękuję. Trzymajcie się cieplutko, papa! Pa.